akadde kano mbaniza mwena abatulakube fk tv temukola kikubeekyakabyatereekyomutawana webali kuba mwe balikola azi ntugezaako okubeera ntusamalizinga omwaka gugera kubanga gugwako tuli mwezi gwa kumi n'ebiri basebo ne banyabo neewunya myaka gimu mu mbeera zona omwaka guno twaga gutandika naye wenjogerera ekituufu kiri nti gugenda kuba gugwako ogukozeemu ki ogaso otya oyiyiza otya ebyakulamya mwaka oguwedde nga obisuubira mu guno nga biganye kyezikiriza nti byesonyiwe adisi era obisuubira ogujja kuba tomanya timingi ya katonda yesinga mumbera zona zona mbaliza uh, yes program okutwaliza wamu egendo kuba nti tuyambako mumbera zona nti business za kuzija kubazigeza ko kubera ndi zitambula abantu bazimanya okusinga baladi bazimanyi n'abasigadde ne bafuna endagiro entuufu waawo ezisangibwa programu eyitibwa business updates okutwaliza wamu otutukwasaganyiza wano ku fk television okulandika kimu kisobola okutambula obulungi ennyo ennyo ennyo ennyo nga bwekinzika okuba nga kiba n'omwanyuzi abakatumba fred benawa saawa zenyini nyini ziba saawa mwenda ukumi okubeera nga tukikwasaganya wenna tudalabika okuba nti atulaba kyokola kimu ba ekyakabi ate nekyomutawa tulina okubala kimu sigalako ngaokwasaganya ebintu byonna byona byona byona byona atuwe nebaza noyo yena atfollowing ku media platform zaffe ezenjawulo kyokola kyakabi kyekugamba kimba ogenda ku youtube likinga mu mbeera zonna subscribinga efollowinga mu ngeri zonna zona zona zona zona kibenga kisobola okutambula obulungi era ne ku media platforms zonna zona zona ez'enjawulo tufollowing atera okola ekyo ekimu kyokwayisimuba ekyakabi atera ekyomutawaana mu mbeera zonna nga bwe kizika okuba nga kiba mbaniriza olunaku olwaleero tuli mukono abamanyi mukono mukono munene nnyo okutwaliza mne tuli mukono municipality mukono central division akatundu oba ekifo bakiyita kikoza nga twabagamba mupurogulamu eno akadde ketulimu aka christmas season kugira bafunya business esobeka okuba nga nnungi that is one business esobeka okuba nti zeetagibwa abantu bangi nnyo era ngaabantu bangi beetaaga service okuva eri business ezo waliyo abantu abakola business nga mubutuufu abantu asatu ku kikumi bebetaaga saavisi eza bizinesi eyo nabo bangi nnyo atiwebo abantu abakola bizinesi nga mubutuufu abantu nsanvu ku kikumi nga bebetaaga saavisi okuva mu bizinesi eyo ate wali yakola bizinesi ngaekiu ki nti abantu kikumi ku kikumi nga buli omu yetaaga bizinesi eyo kyekimu ne wetuli olunaku olwaleero mu mbeera zonna okwasaganya ensonga zonna okulaba nga tulikitambula bulungi wetuli mu kikoza tugenda kugesaako okubeera nti tufuna era tuli ku bizinesi ezimu kwezo ezeiko okuba nti zetagibwa abantu bonna eri afuna onusu olukumi omwezi era afuna emitwalo kumi omwezi eri afuna akakadde omwezi afuna miliyoni kumi omwezi bonna savisi eziri mu bizinesi eno kyemanyi kimu nti bazeetaaga ateera nnyo katugende maaso akadde wendi ndi ne manaja byonna bikwasaganya agenda kugezaako kubeera nti atumenyeramu atiranga ye director owe kintu kirokulan kimi kitambula bulungi agenda tumenyeramu kiri kitya tusangibwawa tuliwa wenyini nyini then nabiki byaliko kuba ngaalina amanya na buli kimu agenda kuba agatuwa tubere nga tusobola okugenda maaso nyaba okulamusi musanyu kyokkola kansuli oli mulungi amanya gonna tukamushaba iye nyabo enyinyaku eh, business bagiyita kitooke richard investmentsok kitooke richard investments mukikoza eyina biki bannauganda buli omukyali abaire nga asobola okubitegeera gamba tubaako n'ebintu ebikozeeko n'ebipya naye obusingira ddala kati tudiringira mu bikozeeko eh, yes kuba buli omu aba yeetaaga ekintu nga kya laisi laisi kati mucho biki ebiriwo otwaliza awamu byenjagala otumenyereremukitegeeza hmm. hmm. ebintu byonna ebyetagisibwa hmm. mu bulamu obwa bulijjo mubirina kimu ekyo kyenyinyawo wenyini we tuli mu ngeri emu oba endala singa mba nina ekitanda kyange nga kikozeeko nkikola nti ero jane kuba wano tetukulirawo bintu yes tuba tulina okugenda ewaka gyobeera oba gyokitundira tukisangeyo then tulabe kijamu sente mumeka eh, lindako <laughs> lwaki sigisitula nenkireta wano nemukigula ah, ah, bitya awo nyinina eh, naye ate olina omulala najja nagamba ah, kino ekitanda kyanekisagulira bintuwaok mubigulira waka kitegeeza mukisanga munju kisanga munju era netumanyanya kitunda kirimu akuba amatuufu olw'ensonga za security nokubeera nti namwe mwerinda olwobutababbisa bintu nti oli yaguza ekintu ekimu yensonga lwakibigulibwa waka awo wenyini wetulika tugende maaso beyi yeyimiridde totwaliza wamu bibadde bibatwala mitya engeri yekonomi babadde bagiyimba banange ekonomi enzibu mwemubisanze mutya bitambula eyamu bigezaayonga kale sigamba bye birungi ekiri awo ah, naye kasi mm. tugezaako olusi kasitoma babaze ng'alina akasente akatonotono tosaamugoba ate tulinawo n'ekibanjampa asobola okusasulako ne tutereka ekintu kye ne tutesa ebbanga lyagenda okimayayo nakitwala najja n'akikima ng'akimazeeyo n'akitwala ok awo wenyinira we tukyatambulira otwaliza awamu nti bwe twogerera ebiseera ebisinga oba ebintu byegwanga ebya uganda ebisinga bigenda bikaluwa oba ebiseera ebisinga bimanyi okukaluba nsobola okubeera nga mu mbeera zonna zonna zonna zonna sirinaawo kaseera naye nga nkasuubira nga nkola mwezi ekitegeere nsobola okujja netwogerezeganya bimala okwogerezeganya akasente oga tekanajja nemukimpa nenkitwala eyembeera esoboka ekisoboka newemba nkumanyi wadde wa luganda sikimu akuba sisobola kugenda ewe nenga muwaayi ekitaa kyange oba ntebe nazikuwa kati ebbanga liweddeyo hmm, hmm. christmas season wetuli wetwayiza wamu ok tukyagenda maaso basibonyanyamubebasabebazabakyatwabacungaekibubaekiminjatereekyomuna tukyagenda maaso ah, yes n'abannaffe ababaire nti bagezaako tumenyeramu era be bamu kubagezezaako era tukisako okusimplifying ira bannayuganda obulamu nti ebintu ebipya ebimu ogenda okubagisa ekitanda nga kya bbeeyi niye baba basobola okusembereza ekyo nga kisi nokifuna ku bbeeyi eyalayisi musookuwafodinga n'otambuliraku ekyo okufunayo akasente akawera nolaba nti basobola okufuna ekibana ebiseera bisigeza kyebatukolera muli muguba gwa ttendo nnyo mu ggwanga erya uganda nyabo tuli mu christmas zona akada kaiko kuba nti mutuvu nave twetagao tusalirako emiwendo n'ebisigadde ofas kize mutaddeyo eri abantu ababawagidde ebbanga lyonna okumala omwaka mulamba ebiri ku etaano okusinza kuja mumaze mu system uh, mwaka gumu yes omwaka gumu kati kasitoma mm. yes aba tuwagiddemo naye kuba kati wali tukyali mu nteekateeka sisiti tubafunireyo ba anything okay yeah. nga bakasitoma naddala okusinga batuwagiddeko waliwo nagamba nze buli kimu ekyomu nyumba kankiguleku ono kati oyo era lusisi tuba nazo uh-huh. tuba tukeberamu ono atuwagidde emirundi emeka atuwagidde kuki okusinga nga ntebe hmm. bitanda ebyo ebinene ebibaddewo ebinenenene kugamba awo tuddamu funirayo akanti ngaawagidde ebiwera So si chima chimu na agenda na ata. Wao na agula yuko mu ba kapas. Kwanza tu lati ana chuma na zoe. Na agenda. Oyo kale tu dia mu kola kona yetu singia dala bana wagamba. Kangule chanda, kangule wufa, wufa hmm. iso like. Kare ngeli. Chitegeza jana agulo mu fariso. Nama nasiba kuufa. najja nagisasula nagimalayo nasiba ku kitandaok christmas season gye tulimu mutusaliddeko miwino gyenkanaki era mutukuledde mutya okutwalizamu tujje akade kana tulaba ngaali kampala amanye ti ah, genda kuyitira wali mukikoza nze nsule obulungi akameeza kange nga twalire maama naye mukyalo enyaw tugenda nkabaweera mumitwalo asatu akameza kano yes hmm. asatu kisinza ate ffe tetuteekawo mboba eno ye fixed plice ye balast plice kasitomenge jase gyemumukwatamu wabaawo oli agamba anti mutuufu siina sente hmm. naye nsobodde kufunako zino ozikwata bwendanga ndyakuoba ebiyo gavumu nze ngamuwa kitegeeza owolubuto mumutwala ngaalulina n'atalulina yadde eh. eh, omukwata bulungi okusikira bwabazze ok kitegeeza ebintu byonna byonna byonna ebikozeeko nga byawaka mubigula tubigula ate nebipya newabaawo no nga tugeze oba alina workshop ayagadde ettundako ekyamangumangu nebipya tubidiringira yanebyewaka oba oli ejasita yagadde ekikyusaamu tukikwasaganya hmm. noyo agambye oba kati kino siina kyenkikozesa tukigula netumuwamu akasente akaba katisaanye kubanekitanda kyange ndabikankikoyi kati njakukyusa kinene tano ku mukaaga

ffe tusangibwa mukikoza mukikozesa eh, ngeera mukono eh? wano kumpi ne bredo hmm. wano waliwo hotel bredo hmm. yawe tusangibwa mukikoza antony mukikoza antony okuliraana bredo bwotuukawo edduuka ddene nnyo atulaba akadde kano okutwaliza mu kampani gye bayita Kitoke Richard Investments. Kitoke Richard Investments. Kitoke Richard ye mwami. Yes. Okay. Ah, amanyi ngalaba. Mu mbeera yonna kampani bagita Kitoke Richard Investments. Esangibwa mu Kikoza Mukono okuliraana Bredo. Kikoza temanyi nti buli omu agimanyi singa oba omanyi mukono oba bwotuuka emukono babuuze Kikoza eriruddawa. okutwalizaamu ebintu bingi ate birungi ebitundibwa wano nga bwe mubiraba mu mbeera zonna lwaki tulondamu amaduuka oba gasi maduuka gali ku saizi bweti oba mumbeera bweti ekintu kiba kimu twetaaga abantu abalina saavisi abantu abasinga obungi zebetaaga so si saavisi nga zabakazi bokakukimawo bizigu lwaggulu kitegeera naye zino esaavisi teziriko mukazi teriiko mwana teriiko musajja teriiko ki zetubalonderayo okubeera nti tuzibalaga mu bitundu byammwe ebyenjawulo naye nga musobola okumanya awo okubijja ate ku miwendo emirungi era emisaamusaamu ne protocol gye bagoberera okubeera nti ebintu bwe babibaguza n'okubigula okulaba nti esobola okuba entuufu mu mbeera yonna ngaera etambuzibwa mu mitendera emituufu mu ngeri emu oba endala nyabo abazadde bakuzaala wa kawaazi buuza ku bantu bekabala akadde kantu kimanyi mu mbeera zonna kwe bali balina okuba nga batulaba kyonna kyoyagala okubeera nti bwebabuuzaako nawe ojja kumanya nti bali fayini bwebabuuzizaako mumaze obabuuzaako taata gyali ne maama ne baganda bonna balamu mamujayi kibafaini kasita mami waayo yesukuba waliyo waliyo nga tabalina bonna naye mami waaba akyaliwo kibeera faini mungeri zonna kabaali lugendo luwanvu omudeya paka eno eri waliyo eri tewaliyo mirimu wala ekabaali tewaliyo mirimu oba lugezigezi lwa mwami mukulu lichadi kujja eri ate kuleeta eno enjewuyeno yaga atoddayo eribeerera eh? ekyo nkikkiriza mu butuufu bwakyo mu ngeri zonna abantu bawe namba zesimu at least ali wala nga asobola okkuba esimu emukwasaganyizaako eza kampany nga bwekizika okubanga kiba enyaku waba kambawe airtel esooka 0751 91 0751 91 zinamba zesimu olusi katugeze omuntu agadde etambulira ku gugo wetuli asosakinga kitoke richard investment hmm. nabeera ngaasobola okuwasaganyizaawo nekitambula natuuka bulungi nkitegedde bulungi kisinzira enzija jazeemu nokutwaliza mbasebo ne banyaba batulaba yambe basabo basamwe bali kutulaba akadde kano ngenda kugezaako okuta abanaffe abakitooke investments limited otwaliza awamu mubirabye ebyebalina byonna nga mugezezaako biraba bingi nnyo ebyawaka byonna bakolaki babiina mu mbeera zonna zonna zonna olina akatale ke kakusologamba nti kano sisobola kubeera nti nkaleka mu mbeera emu oba endala okabulya abatula bakadde kano kenyini kyotosobola kuleka kyagala ogamba bannauganda eh, abalungi abatulaba hmm. sokubagamba mubeere n'amaanyi agokukola ate mubeere nga kuba nnyo okubaako ne kyemukola ah, muleme otuula ewaka naddala abakyala bannange mm. teri kudda wagamba tofumba toge ate kinawe olina okukola oyambeko ku mwami ensobodde okitegeera nga gwe wanyonyola mukulu kitooke n'akukkiriza mubanga okola ate balaba bagaana bo bagambye otaata abo abaamiakyo mm. kibi si kirungi wetu omukyala asobola okugamba ninayo bwezit ninayo shopping kati gwekola kukya school fees gwe bwokola naye ate waliyo abatakikola nga nebwaba akolanamanyizi oziwaayo ti gweoli mukazi ndowoozo mukazi ate omulala kubalala naye gyebali ngaakola nnyo nga asinga n'omuzadde ofuna nsente alina okuba n'omutima ogw'obuzadde kuba n'omwami era muzadde ekituufu bonna balina okugatira wamu bakwasaganye embeera si bulaba tulaba tuge wano kale mugende bulungi mwebala otulaba kansube mujja kujja mutuwagire akaveikasamusamu mbebaza bwebaza basibo nebanyababadde naffe okuva gyetubatandikidde okubeera netutuuka mu budde buno otwaliza wamu nibadde n'abakitooke investments limited byebakwasaganya mu birabye nti byonna ebyawaka babirina ayina ebitanda ebirungi balina side boods nga bemuzirabye tivi buli kimu bagula okitegeera ate era ne baguza osobola okujja nekyolina nemubageininga nabo nemumaliriza naye bagambye babikulira wako ebisinga olwakwawula emivuyo nti oli akijjayo nakibba amulumala kibaguza atenye nekyo najja nakisanga ate nlubeera lutala omungeriza nabo bakigonjola oba otunda ekitanda bajjawwo batuukewo nemumaliriza nebatwala ekitanda nga mukkiriziganyiza ngaera bamanyi nti akibaguziza kituufu yoyo omutuufu mu ngeri emu oba endala mukyo business mwesti mugwanga zetuetaga nolesonga mpita bana Uganda mwena abali mitundu byemukono e, mukyamu kikoza mubawagire okutwaliza wamu byebakola fe tubirabyeko thats why era twakutteko ne tujja tuleka tusobola okuwayamu nabo tuwaya naabo abakola ebintu ebituufu ate era ebirungi ate byongera ku munnauganda era ebisobozesa n'oyo alaika okuba nti ate yesimufuna nnyo ngaabalala nakusobola okubeera nti asobola obyafoodinga nabifuna mbebazabazakuva gyetwatandikidde tuka mubudde buwe buti nyera kubanga esaako okubeera nti tugalawo aye tuvuna tugere tukwasaganye ebiranga biyinzika okubanga abiva mu ngeri zonna zonna program business update tugikwasaganya mpolampola nga tuyinza okubanga tukwasaganya kwefuka televisioni nga kiyinzika okubanga era kiba nebasa abantu bonna bekozenabonaku olwaleero abaddewo okulaba nga buli kimu kitambula bulungi mu ngeri zonna zonna jajazboy abaddewo okula nti akwasaganya ebya locations okula nti bitambula bulungi edi n'abeerawo okubeera nti akwambala n'ebisigadde asobola okunkwasaganya mu kimu ekiranga kisobola otambula obulungi ennyo ennyo ennyo n'okuteekateeka embeera zonna mu ngeri emu oba endala omusawo omuzibe eh, abaddewo ng'akwasaganya camera zokulaba nti jesu kamera ebeera kiriya na buli kimu kiba kiri okulaba ndimufuna ekifaananyi ekituufu nga bwe kiyinzika okuba nga kiba eh, ne badde wange munywanyi wange era mukwano gwange bran abaddewo nnyo nyo nyo nyo nyo edita wange okulaba nti akutemeratemera ekifaananyi era nakiteeka ukirina okubeera nobeera ngu osobola okukifunanga bwekifunye mutuufu gwakyo ngaera bwosobola okubeera nga okyambeebaza bebaza amanya katumba fred pena obudde buba bwe bumu esaa zezimu nakulonja tujja kuba tukwatagana atera mu puroguramu yemu basebo ne banyabo mbeere bulungi ate era mwerabo